Uh, good morning, my name is Isabel Ruiz, fourth year student of Tourism and Leisure Management, and I'm going to present my final project that consists on a study of the socioeconomic impact of wellness tourism in the This is the structure of the presentation. I will begin with a brief introduction. I will present the background and the theoretical framework. I will continue with the hypothesis and the methodology, and I will finish with the results and conclusions. Uh, currently, the tourism industry is changing. Now we find a more demanding tourist that asks for other sensory experiences and looks for calm and natural treatments, but at the same time, cultural and fun activities. So health resources are the best places to satisfy this demand. Nowadays, the global health tourist market reaches a value of 459 billion euros with 289 million consumers worldwide. But the most interesting thing is that it's, it's expected that uh, the global health period reach a value of 678 billion euros in 2017, representing this to 16% of the total deposit of tourists worldwide. However, this impact has not been widely evaluated, and for that reason appears this project. Uh, the, personal, the personal motivations that made me for this choice are firstly because um, this project is managed by the teacher Jose Maria Raya in charge of Caldas Staff Council. So uh, it could be a good academic opportunity and a personal challenge. And secondly, because uh, I have done my internship in the Tourist Promotion Department of La Garriga Council, so it has allowed me to get close and quality information keep going to the second point, the background. The broad concept of wellness has been studied by different authors. In fact, uh, it was first developed by Albert Dunn in 1959. He said that wellness is a special state of health comprising an overall sense of well-being, which sees man as a consisting of body, spirit, and mind, and being independent of his environment. Uh, on the other hand, Travis in 1984 and Jochen Johnson from the Stanford Research Institute also talk about what is wellness tourism. Arribats a aquest punt, m'agradaria introduir les dues eines que s'utilitzaran al llarg del treball per solucionar el meu problema d'investigació, que recordem que és un estudi d'impacte socioeconòmic del turisme de salut. En primer lloc, l'anàlisi d'impacte econòmic ens permet quantificar el consum d'activitats econòmiques originades per un sector en concret. S'ha fet una revisió de la literatura sobre aquests tipus d'estudi i hem observat que n'hi ha molts sobretot relacionats amb el turisme d'esdeveniments. Un exemple podria ser l'impacte econòmic sobre l'esdeveniment Gran Prix de l'Aire o altres exemples, l'impacte econòmic del senderisme a la comarca del Berguedà o l'impacte econòmic dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. Però, com podeu veure, no existeix cap estudi d'impacte econòmic del turisme de salut. En segon lloc, l'anàlisi cost-benefici ens permet quantificar en termes monetaris els beneficis i costos socials que comporta una determinada actuació sobre el conjunt de la societat. Cal comentar que aquesta metodologia és molt poc usual en els estudis consultats, però sí que s'han trobat alguns exemples, com per exemple l'anàlisi cost-benefici del Parc Nacional d'Ortesa i Montperdut o l'anàlisi cost-benefici del senderisme a la comarca de Berguedà. Uh, ah, un cop de la revisió de la literatura, ens trobem amb un buit d'informació que encara cap autor ha satisfet Uh, sí que es parla sobre el turisme de salut i en quines branques es ramifica. Uh, es parla sobre els balearis i sobre les, els beneficis de les seves aigües mineromedicinals. Com acabem de veure, hi ha molts estudis d'impacte econòmic relacionats amb turisme. Inclús han trobat alguns estudis d'anàlisi cost-benefici, però encara avui ningú ha realitzat cap estudi d'impacte socioeconòmic del turisme de salut. Per tant, Um, això es converteix en el nostre problema d'investigació i per tant en l'objectiu principal de, del projecte. Vale, doncs a partir d'aquí sorgeixen dues hipòtesis generals, cadascuna amb una subhipòtesi. En primer lloc, per cada euro de despesa del turista en turisme de benestar genera més d'un euro a l'economia de la societat. Tenint com a subhipòtesi, l'efecte directe del turisme de benestar té més pes que l'efecte indirecte. En segon lloc, cada euro que l'administració pública dedica al turisme de benestar genera més d'un euro a la societat, tenint com a subhipòtesi les aigües mineromedicinals dels balnearis posseixen un efecte quantificable per a diverses patologies econòmiques. Pel que fa a la metodologia, cal dir que la que hem utilitzat és l'estàndard que s'utilitza en qualsevol estudi d'impacte socioeconòmic. Per tant, en primer lloc, eh, s'ha realitzat un procés d'encastació als dos únics balnearis del Maresme, el balneari Titus i el públic de Caldes, durant els mesos de març, abril i maig a través d'un mostratge aleatori simple. En segon lloc, per la verificació de la primera hipòtesi, que seria la vessant econòmica, s'ha realitzat una anàlisi d'impacte econòmic a través de les taules imputables catalanes, la darrera versió, que és la del 2011, a 10 branques. I eh, per la verificació de la segona hipòtesi, que seria la vessant social, s'ha realitzat un anàlisi cost-benefici utilitzant tant dades d'estudis mèdics, així com del cost de les malalties per la seguretat social un cop ha finalitzat el treball de camp, es van extreure els resultats. En primer lloc, l'anàlisi descriptiva ens mostra un perfil de turista de benestar. I aquest perfil que nosaltres hem observat és el de dones de més de 61 anys, amb estudis universitaris, per tant, amb un nivell adquisitiu mitjà i procedents de Catalunya. a més a més, també hem fet una anàlisi de la despesa Eh, que realitzen els usuaris durant la seva visita al manisme. I aquesta, aquestes despeses les hem agrupat en bueno, tres grups diferenciats. Despesa en allotjament i tractament, despesa en restauració i manutenció i altres despeses on, hem, on hem inclòs compres, cultura i esports. Per tant, el que, el que vam fer és calcular una despesa mitjana de cada ítem i multiplicar-la pel nombre d'usuaris eh, anuals de cada balneari. I això ens va permetre obtenir la, eh, la despesa directa total. Uh, un dels objectius uh, de, del projecte era, uh, com hem vist anteriorment, realitzar una anàlisi d'impacte econòmic. Per tant, el primer que vam haver de fer és calcular el nostre vector de despesa. Uh, per fer-ho, el primer que vam fer és imputar la despesa directa que acabem de calcular en el seu corresponent sector de la matriu inversa de l'IoT, que correspon al sector 4, serveis de comerç, transport i hostaleria. A més a més, en aquest, en aquest sector també vam, uh, vam imputar les despeses dels balnearis que li correspondrien. Per altra banda, les despeses restants dels balnearis els va, les, van, les vam anar imputant cadascuna al seu corresponent sector. I això ens va permetre obtenir la xifra d'impacte directe. Ah, seguidament, premultiplicant la matriu inversa de l'EMTF pel nostre vector D, ens va permetre ah, obtenir la xifra d'impacte econòmic total. Per tant, un cop teníem calculat l'impacte directe i l'impacte total, això ens va permetre obtenir l'impacte indirecte, que, com veieu, si sumem l'impacte directe i l'indirecte, ens dona la xifra d'impacte econòmic total. Vale, doncs un altre uh, dels objectius que ens van plantejar en un inici era realitzar una anàlisi cost-benefici. Per tant, el primer que havíem de fer era una valoració dels costos dels, dels balnearis, dada que ens van facilitar els directors de cada balneari. Llavors, bueno, vam fer la suma dels costos i ens va donar un total de 650.280 euros. Pel que fa a la valoració dels beneficis, aquests eh, s'han extret de tres conceptes diferenciats i que a continuació explicarem. En primer lloc, els beneficis econòmics directes eh, és la despesa que fan els usuaris eh, durant la seva estança i que, i que que hem de calcular. Un altre benefici important és l'excedent del consumidor. Aquí el que nosaltres realment volíem saber era el valor monetari que li donen els usuaris al turisme de benestar tenint en compte el preu pel qual estarien disposats a pagar per sobre del preu que paguen. Per això, una de les preguntes que hi havia al qüestionari era quants euros, o sigui, si estarien disposats a pagar de més del que paguen i exactament quants euros extras, donant diferents opcions, des de 30 fins a 200 euros. Llavors, a partir d'aquí, eh, vam poder calcular el que pagaria cada persona de mitjana de més. I això ens va permetre obtenir el valor del turisme de benestar pels residents. I finalment, eh, un altre benefici important són els beneficis per la salut. Aquests els vam dividir en dos, els beneficis directes i els indirectes. Pel que fa als directes, el que nosaltres volíem saber era la reducció de la despesa de la seguretat social gràcies a la baleoteràpia. I per, per calcular-lo ens vam basar en la taula d'evidències científiques de la US Agency for Healthcare Policy and Research per saber mm, realment quines, um, quines malalties poden ser millorades gràcies a la paleoteràpia. I vam veure que n'hi havia tres, l'artrosis, l'artritis reumatoide i la fibromialgia. Per tant, si teníem en compte el tant per cent de millora d'aquestes malalties gràcies a la paleoteràpia, el cost de la seguretat social i el nombre d'usuaris que se'n beneficien, bé poder obtenir l'estalvi en costos de la Seguretat Social del Maresme. Per altra banda, els beneficis indirectes, aquí el que nosaltres volíem saber era eh, la reducció de l'absentisme laboral gràcies a la balneoteràpia. Per tant, aquí si teníem en compte que la balneoteràpia redueix un 30% l'absentisme laboral, que l'absentisme mitjanual anual a Catalunya és de 9,9 dies i que el salari mitjanual anual és de 23.849 euros, vam obtenir el guany en euros de la productivitat de la balioteràpia. Per tant, eh, si sumem els beneficis econòmics directes, els beneficis en salut i la valoració dels usuaris, eh, obtenim els beneficis totals del turisme de salut al Maresme. I a més a més, si teníem en compte que els beneficis superen els costos, eh, podem dir que el turisme de benestar té uns beneficis nets per la comarca del Maresme 10.210.370 amb 35 euros. Bueno, un cop finalitzat el treball, podem dir que hem validat totes les hipòtesis que ens van plantejar. Pel que fa a la primera, podem dir que per cada euro de despesa del turista en turisme de benestar genera 1,8 euros a l'economia de la societat. Uh, pel que fa a la, la primera subhipòtesi, també la podem validar, uh, ja que hem vist que l'efecte directe del turisme de benestar té més pes que l'efecte indirecte. Pel que fa a la segona hipòtesi, també la podem validar dient que cada euro que l'administració pública dedica al turisme de benestar genera 1,5 euros a la societat. I finalment, pel que fa a la segona subhipòtesi, hem vist com hi ha eh, evidència científica de que les aigües mineromedicinals dels balnearis posseixen un efecte quantificable per a diverses patologies reumàtiques, sent aquestes l'artrosi, l'artritis reumatoide i la fibromialgia. A més a més, també trobem interessant fer algunes recomanacions de política turística. En primer lloc, bueno, tal com hem vist en el projecte, el turisme de salut és un sector que té un impacte molt positiu tant a nivell econòmic com a nivell social. Per tant, recomanaríem impulsar més iniciatives empresarials destinades a desenvolupar aquest sector, com per exemple doncs, millorant les instal·lacions dels balnearis, ja que han quedat obsoletes. Uh, I una altra recomanació doncs s'havia de donar a conèixer aquest, bueno, els establiments balneàrics com a centres d'oci um, i intentar treure un altre tipus de turista que no sigui el, el tipus de, bueno, el client que acostumen actualment, que és un client d'edat de, de, superior, diguéssim. Llavors, d'aquesta manera, doncs, segurament l'impacte econòmic seria superior. A més a més, també eh, Pensem que aquest projecte té una perspectiva de continuïtat, sobretot basant-nos en eh, la metodologia d'anàlisi cost-benefici, que com hem vist és una metodologia molt poc usual. Alguns exemples doncs, podrien ser realitzar aquest mateix estudi, però escollint balnearis amb allotjament, cosa que el, els balnearis que vam escollir nosaltres no, no tenien allotjament. També doncs, complementar l'anàlisi cost-benefici amb una anàlisi mediambiental, cosa que nosaltres no vam fer perquè necessitàvem les emissions de CO2 dels balnearis, i no vam poder obtenir aquesta dada, o aplicar l'estudi a la resta de Catalunya. I inclús també es podria utilitzar aquesta metodologia en altres tipus de productes, com per exemple el turisme esportiu, el cultural, el gastronòmic o inclús en una unió de diversos productes. I fins aquí la presentació. abans de passar especialitat documental, eh, us explicaré una mica doncs, com vaig escollir el tema. Bueno, jo principalment no sabia quin tema escollir, sí que sabia que volia fer un projecte científic, però no exactament què. Llavors, bueno, parlant amb en Josep Maria, em va, em va explicar doncs, que l'alcalde, bueno, exalcalde de Caldetes, els havia, els havia proposat fer aquest projecte i bueno, ho vaig trobar molt interessant i quan van penjar les, les llistes de temes de TFGs, doncs el vaig demanar com a primera opció i, i va ser així com, com, vaig, uh, com vaig escollir el tema. Llavors, la, la recerca documental, els antecedents i el marc teòric. Per mi, aquesta part va ser la part, diguéssim, més pesada, per dir-ho d'alguna manera, perquè, bueno, s'han de buscar molts papers, um, relacionats amb el teu tema. Eh, I bueno, jo el que vaig fer... Bueno, a més, aquests papers estan en anglès, si voleu que siguin de més o menys de qualitat, estan en anglès. Llavors, doncs, bueno, te'ls has de llegir tots, has de veure com, com es relacionen amb el teu tema, etc etc. Llavors, el que jo vaig fer per ordenar-me una mica va ser, primer, o sigui, vale, el, meu, el meu treball era eh, un impacte socioeconòmic del turisme de salut. Per tant, el primer que havia de fer era veure qui parlava sobre, sobre salut, sobre el turisme de salut. Llavors, doncs, va ser el primer que vaig fer, delimitar el turisme de salut. I vaig veure que molts autors parlaven d'aquest tema, com per exemple, com ho he dit abans, Albert Dan, Travis, Ardell, etc etc. Llavors, eh, com que el meu treball també parlava sobre balnearis, doncs vaig buscar papers que parlessin sobre els balnearis com a atractiu turístic llavors també em vaig trobar moltíssim. Um, llavors, també mentre buscava els papers, ens, em vaig donar compte que um, molts autors parlaven sobre un turisme, sobre un perfil del turisme, del turisme de benestar. Llavors, bon, doncs, vaig decidir fer un altre apartat de perfil de turista. I llavors, la part més important en el meu cas era la metodologia, és a dir, buscar um, gent o bueno, autors que, parle, que fessin anàlisis d'impacte econòmic i anàlisi cost-benefici, que com us he explicat abans, a anàlisi d'impacte econòmic vaig veure que n'hi havia moltíssims, però d'anàlisi cost-benefici no en vaig trobar quasi cap, un parell d'exemples de, només. Llavors, a partir d'aquí és on vaig trobar el meu GAP, que bàsicament el GAP és un buit d'informació no satisfet, com us he dit abans. Llavors, eh, bueno, la rodeta aquesta us he explicat. Llavors, pel que fa a les hipòtesis, eh, el primer que vaig fer va ser plantejar-me, abans de, de, de, abans de, de tenir les hipòtesis com les, us les he explicat abans, em vaig plantejar algunes preguntes, com per exemple, doncs, quants diners es gasten els turistes per a realitzar turisme de benestar? Quina repercussió té aquest sobre l'economia? Uh, quin impacte social presenta aquest tipus de turisme? O realment el turisme de benestar genera benefici a la societat? Llavors, a partir d'aquí, em vaig plantejar un objectiu, que era saber la importància del turisme de balnearis, tant econòmica com social, a partir de les taules input-output i l'anàlisi cost-benefici. Llavors, a partir d'aquí, ja em vaig plantejar les hipòtesis com, com us les he explicat abans. Vale. Eh, pel que fa a la metodologia, bueno, pel que fa a triar la metodologia pel meu treball, realment va ser el més fàcil perquè com us he dit abans, per fer una, un estudi d'impacte socioeconòmic, la metodologia és estàndard en qualsevol estudi. Llavors, doncs el primer que vaig fer va ser el procés de cascació Llorenç i a Caldes, i, i llavors, a partir d'aquí, com us he explicat abans, la, per validar les hipòtesis més econòmiques, eh, vaig utilitzar l'anàlisi eh, d'impacte econòmic a través de les taules hipotalgut i eh, per la vessant més social, doncs l'anàlisi cost bueno, aquí també he de comentar que em vaig trobar amb la dificultat de que el procés d'encastació clar, era una sola persona que havia de fer 400 enquestes, 200 a cada balneari. Llavors, clar, quan anava a un balneari, vale, podia fer les enquestes, però realment perdia les enquestes que podia fer en l'altre. Llavors, em donava la sensació com que perdia una mica el temps. Ah, llavors, la part dels resultats, bueno, per mi bueno, crec que és la part més, més llarga de, del treball i bueno, um, per fer el, el perfil de turista el que vaig fer, bueno, us ensenyaré el, el... Bueno, por el camino tenéis que pensar eso, ¿eh? una persona que está haciendo 400 encuestas, una persona sola, Ventaja es en balnearios, con lo cual eh, va a sitios que están muy localizados, ¿eh? al balneario. Desventaja, bueno, porque no había que pedirles, esto era todo un proceso, ¿eh? había que pedir permiso para ir al balneario y hacer las encuestas. Ah, había que plantarse allí unos determinados días, porque las encuestas se tenían que hacer en unos determinados días. Ah, no quizás podrán valorar cuánto tiempo en horas estuvo dedicándose a hacer encuestas, eh, pero seguro que muchas horas, ¿vale? Porque fueron varios días, ni uno, ni claro. dos, ni tres. Eh? I a més no sabíem exactament quanta gent vindria aquell dia. Llavors potser anava un dia que feia tres o quatre enquestes. Llavors, bueno, per això vaig trigar tant en, en acabar el procés d'enquestació. Llavors, bueno, això és perquè veieu una mica el que vaig fer abans, bueno, després del treball de camp. Uh, vaig passar les enquestes amb un Excel, amb una llegenda i llavors això em va permetre, bueno, i per, també per grups, eh, les socioeconòmiques... Vale. Bueno, el perfil de visitant, el perfil de la visita, el nivell de despesa i la disponibilitat de pagar. Vale. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí, vaig fer, a, part, bueno, a partir de l'Excel, vaig, vaig fer les gràfiques i com per exemple doncs, ja ho veieu, edat dels individus, procedència dels visitants, la situació laboral, bueno, us he ficat alguns exemples de les gràfiques i a partir d'aquí doncs, vaig, vaig veure el perfil del turista. I llavors, bueno, el mateix amb el nivell de despesa. A través, del, a través de l'Excel em vaig calcular el nivell de despesa. Llavors, bueno, Ah, això també és una part, la disponibilitat de pagar és una part molt important del meu treball perquè em va, em va ajudar a fer l'anàlisi cost-benefici i bueno, us ensenyaré en el qüestionari quina era la pregunta. O sigui, després, ell, bueno, el, la persona que feia l'enquesta ens, ens, em deia el nivell de despesa, és a dir, el que s'havia gastat, i llavors, seguidament, jo li preguntava que si la despesa que acaba de calcular augmentés, si encara hagués seguit venint. Llavors, ah, si em deia que no, doncs s'acabava el qüestionari, i si em deia que sí, li preguntava quants euros extra estaria disposat a pagar, d'entre 30 fins a 200 euros. Llavors aquí doncs, em trobava de tot, em trobava gent que em deia que, que no, que no seguiria venint, pels seus motius, o inclús em vaig trobar gent, crec que un, una o un parell de persones, que, que em deia que pagaria 210 euros i més perquè, bueno, perquè la balneoteràpia pues, li va molt bé, perquè les, les instal·lacions al balneari li encanten o bueno, per diferents motius. I bueno, llavors, uh, per calcular l'anàlisi d'impacte econòmic, com, com, hem dit, bueno, com abans ha dit en Josep Maria Raya, uh, eh, el més difícil que em vaig trobar és que era una eina que no havia utilitzat mai, llavors que havia d'aprendre a utilitzar-la, però bueno, us he portat el, les taules imputades perquè les veieu. Vale. Vale. Bueno, aquesta és la que vaig utilitzar jo, que és la matriu inversa de l'identief, com podeu veure en els tres factors. Llavors, el que havia de fer era imputar cada, cada despesa amb el seu corresponent sector. tablas que relacionan 10 sectores con 10 sectores. Es decir, cada, euro que pones en el sector de agricultura, cuántos euros generan los otros sectores. Para que podáis hacer ese calculito de impacto económico, ¿eh? en su caso con el sector de hostelería, comercio, etc. Vale. I llavors l'anàlisi cost-benefici per mi va ser una mica el més complicat de, de tot el meu projecte. Perquè, primer, perquè és una metodologia que, que és molt usual, que no, tampoc hi havia molts exemples, i, i bueno, bàsicament per això. Llavors, la valoració dels costos. Això no va ser complicat perquè bàsicament era preguntar als balnearis quins són els, quins eren les, quines eren les seves despeses i, i sumar les despeses. I llavors, llavors la, la valoració dels beneficis, els beneficis econòmics directes va ser el més fàcil perquè ja ho tenia calculat, uh, l'excedent del consumidor, uh, bueno, bàsicament era extreure del qüestionari um, la pregunta del qüestionari i veure el valor del prisma de benestar, i eh, el més complicat millor va ser els beneficis per la salut. No tant per al càlcul, sinó per la dificultat, com ha dit el Josep Maria Rai abans, a la dificultat de trobar algunes dades. Per exemple, el benefici directe, la dada que més em va costar trobar va ser el tant per cent de millora de la balioteràpia per les malalties, i, però bueno, finalment la vaig acabar trobant, i pel benefici indirecte, eh, la dada que més em va costar trobar va ser el tant per cent de reducció de l'absentisme laboral gràcies a la balioteràpia, que me'n recordo que la vaig acabar trobant, bueno, la vaig trobar un parell de dies abans o així de, de l'entrega final del, del treball que me'n recordo que el Josep Maria pues, doncs, em va dir bueno, si la trobem bé i si no doncs ho deixem amb el benefici indirecte i, i ja està. Era ya ese dato para el 11, ¿vale? Porque es el, fijaos que es hilar muy fino. Eh, lo importante que ya era difícil, lo acabó encontrando, pero en un paper médico, no económico. Clar, aquest també era el problema, que jo els papers que utilitzava eren, la majoria eren papers de, de medicina, Llavors, clar, entre que eren de medicina y que estaban en inglés, doncs em va costar una mica. pero bueno, finalmente vaig trobar les... que pensar, ¿eh? Alguien que tiene que buscar qué beneficio para la salud es ir a balnearios. Que todo el mundo te dice que ir a balnearios es beneficioso para la salud. Sí, pero ¿cuánto y para qué? Porque ahora queremos calcular. ¿Vale? Y eso era muy difícil de encontrar. Hasta que encontró eso, un paper de medicina, que le daba esas cifras, con ese cuadrito que habéis visto. Y luego ya, pues, para hilar súper fino, era decir, bueno, pero también en los sindicatos hacer balneoterapia cuánto reduce el absentismo laboral. Uf, encontrar eso ya era muy freak entre nosotros. Pero bueno, mira, se ha hasta un contrato, ¿no? Por eso eh, tiene tanto valor, pero ahí hay muchas horas de búsqueda, que es lo que os tenéis que mentalizar. Cuando uno hace un trabajo eh, científico, pues hay horas de búsqueda, que las tienes que... que habrá días más rentables y días menos rentables, días que te pasarás la tarde buscando para encontrar nada y días que te pasarás la tarde buscando y encontrarás mucho. Bueno, pues es así, porque uno va aprendiendo a buscar por el camino. Y bueno, ah, no voy a ficat al Power, pero también pienso que es muy importante ah, lo bueno, que os he explicat a, la presentación de, de de recomanació turística, bueno, jo penso que el tribunal això us ho valora molt i bueno, dir això i, i ja està. Gràcies.